创造营两千零二十一已经完美落幕，节目虽然已经收官，但围绕它展开的套路仍然只增不减。原因也很简单，因为第十期节目看点十足，开篇学员们就为观众带来了一首《我们一起闯》，刘宇领舞，淘汰学员强势回归，每个人表现的都很出彩。而这次在成团之夜上。 周深深情演唱了一首英文歌《Champions》，听过原曲的朋友都知道，这是一首难度很大的曲目，一般人根本驾驭不了，即便是出道多年的歌手也未必能轻松驾驭。而对于周深而言，简直就是信手拈来。何炅简单的介绍完后，前奏一响，周深就状态的就全部都投入在了舞台当中，站在舞台中央，极其迷人。 配合着舞台效果，聚光灯打在他身上的时候，周深就是舞台上的焦点。别的爱豆演唱时可能都需要伴舞或者一些外界的包装，但周深一个人就能 hold 住全场。还没开始演唱就能牢牢抓住观众们的眼球，代入感极强，唱功一如既往的出彩，呈现出来的效果让观众仿佛在看他的个人演唱会一样。 要知道这首歌全都是英文，只要稍有不慎或者咬字不清晰的话，就会导致观众出戏，拉垮整个舞台。可周深不仅咬字清晰，还把自己的情感也带入其中，他的歌声简直就是天籁之声，每句歌词都被诠释的特别有画面感，感觉用语言已经无法形容了。节目组还特意标注了中文歌词。 这样可以让观众第一时间就能听懂歌词大意。周深独具一格的嗓音加上唯美的歌词，给人感觉就像在看电影一样。前半段情绪铺垫的极其到位，直到演唱到高潮段落，我们可以胜利，我们可以拥有美妙的夜晚，瞬间就把全场的气氛烘托到了极致。一段段高音，用余音绕梁来形容再合适不过了。相信不少观众都和我一样。 听到这里时起了一身的鸡皮疙瘩，简直太震撼了。无论是唱功还是舞台表演，周深都表现得很出彩。虽然没有舞蹈，但他的表演比任何舞蹈都要吸睛。到了后半段时，周深还切换了嗓音。在《成团之夜》上，舞台效果确实在可行的范围内达到了一定的水准。除了周深的远景、特写外，还切换了不少特效画面。 从观众席的角度来看，周深的舞台表演简直就是浑然天成。周深的精彩表演成功俘获了宁静的芳心，在成团人当中，只有大姐大宁静激动地跟随着周深的歌手跳了起来。但百分之八十观众的都直呼没有周深翻唱的这版好听，但是两个版本各有不同的味道，所以不能比较。周深赋予了这首歌自己的味道。 让人听完意犹未尽，越听越上头，最后飙的一段高音真的绝了。表演完后，周深还给学员们打了气，直呼你们都是冠军，不愧是人见人爱的周深。不知道大家听完这首《Champions》都有什么不同感受吗？